ያው እንደምታውቁት ወቅታዊ ሁኔታውን የሚመለከት አጭር ገለጻ ለማድረግ ነው። እንደምታውቁት ወያኔ አማራ ሕዝብ ላይ ሂሳብ ኢትዮጵያን እበትናለሁ ብሎ ግልጽ ወረራ ከጀመረ ዋላደር ደር ከፍተኛ ተማሪዎች ዝርፊያ እየፈጸመ በጣም በርካታ ጥፋቶችን እያጠፋ ነው። የአማራ ክልል መንግስትን ካላፈረስኩ አልመለስም እንደሚል ወረራውን ከጊዜ ጊዜ ለማጠናከር ጥረት እያደረገ ነው የምንሞከረው። ሰራዊታችን ይህንን ለመመከት ሰፊ ስራ እየሰራ ቢሆንም ወረራውን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማስፋት ይሄ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በፈጸመው ጋብቻ በመሀል ሀገርም ይህንን ወረራና ይህንን ሽብር ለማስቀጠል ትዕዛዝ አዞ ወደ እንደዚህ አይነት ግጭት ለማስገባት ጥረት እያደረገ busy ማድረግ የሚል ግን አስቀምጦ ወረራው እንዲሳካለት መንግስትን የማፍረስ ዓላማው እንዲሳካለት ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስለዚህ ሊገለን ሰዎችን ሊያስደፋ የሚፈልግ ኃይል ኢቭን ደግሞ የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪ የሆነ ኃይል የእነዚህ ሁሉ ሲያደርግ የነበረው ኃይል ዳግም ወረራ ነው። ዳግም ወረራ ነው የጀመረው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ህልውናችን አደጋ ነው በሚል የህልውና ዘመቻ ታውጆ በህልውና ዘመቻ ውስጥ መላ ህዝባችን እየተሳተፈ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን የጥፋት ኃይል መላው ህዝብ በደንብ መረዳት በደንብ ካልተገነዘብ ነው ይህንን ያለመገንዘብ ድክመታችን ተጠቅሞ ወረራውን ያስፋፋል፣ ጥፋቱን ያጠናክራል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ብልሽታችን እየሰፋ ወረራው እየተስፋፋ ዳግም ባርነት፣ ዳግም መፈናቀል፣ ዳግም ዝርፊያ ውስጥ በደንብ መረዳት አለበት። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ሰው እየገደለ ነው። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች አንተ የመንግስት ደጋፊ ነው እያለ እየረሸነ ነው። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ንብረት እየዘረፈ ነው። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ማህበራዊ ተቋማትን እያፈረሰ ነው። የእምነት ተቋማትን እያፈረሰ ነው። ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ከቡሆ ሳይቀር ውሆ ዘርፎ እየወሰደ ሁሉንም አይነት ጥፋቶች እየፈጸመ ይህንን ህዝቡ መገንዘብ አለበት። መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ወያኔ ማጥፋት ግድ ነው የሚል የመረረ አቋም ላይ ደረሰ። መረረ አቋም ላይ ደረሰ። ወያኔ ማጥፋት ብቻ ሳይሆን የእሱ ተቀጽላ የሆኑትን በሙሉ ማጥፋት ግድ ነው የሚል አቋም ላይ ደረሰ። የተሸራረፈ አቋም እዚህ ላይ ዋጋ እያስከፈለ ስለሆነ ይህንን በአግባቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ይህን ከተገነዘበ ወረራውን ለመመከት ይቆርጣል ማለት ነው። ጥፋቱን ለማስቆም ይቆርጣል ማለት ነው። አካባቢውን ለመጠበቅ ይጠነቀቃል ማለት ነው። ተልእኮውን ለመወጣት ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። ካልተገነዘበ ግን ሌላ ነገር የሚያንሰላስል ከሆነ ግን ይበላል፣ በጥፋት ላይ ይበላል። ምህረት መንግስት አልባ አድርጌ ይህን ክልል ሂሳቤን አወራርዳለሁ ብሎ መንግስት አልባ ከሆነ ምንድን ነው የሚወጣው? ይህ ብሎ እሱ መሰናል እነዚህ እነዚህ ነጥቦች ቀጣጥሎ በደንብ ማንበብ ተገቢ ቀጣጥሎ በደንብ ማንበብ ተገቢ ነገር። ከአላማጣ እስከ ጋይንት የተፈጸመው ድርጊት የተፈጸመው ድርጊት። ስለዚህ ይህንን በአግባቡ ብዙ መገንዘብ ይችላል። መገንዘብ አለበት ብቻ ሳይሆን መቁረጥ አለበት፣ ለመፋለም መቁረጥ አለበት። ለመመከት መቁረጥ አለ። አካባቢውን ለመጠበቅ መቁረጥ አለ። በአንድነት ለመቆም መቁረጥ አለ። ወስኖ ሀገሩን ለመጠበቅ መቁረጥ አለ። ቆርጠው መጠውብናል። ቆርጠን ልናግታቸው ይገባል። ስለዚህ ለጨካኝ መጨከን ተገቢነት፣ ጨካኝ መጨከን ተገቢነት መዘናጋት፣ እግር መጎተት፣ ግራ ቀኝ ማየት አያስፈልግም። ፊት ለፊት መጋፈጥ ነው አሁን የሚጠበቀው። የመጣ ለፊት የመጣ ጠላት ስላለ ይህንን በአግባቡ መገንዘብ ተገቢ ለዚህ ደግሞ ቁርጠኛ መሪና ቁርጠኛ ያስፈልጋል። ቁርጠኛ መሪ ኑሮ ቁርጠኛ ህዝብ ከሌለ ዋጋ የለውም። ቁርጠኛ ህዝብ ኑሮ ቁርጠኛ መሪ ከሌለ ዋጋ መሪና ተመሪ በዚህ አጀንዳ ላይ ካልተግባቡ በዚህ አጀንዳ ላይ ካልተግባቡ ዋጋ ይከፍላል። ታሪክ ታይቶ ማይታወቅ ሽንፈት ይገጥመናል ማለት ነው። ነገር ግን ማሸነፍ ስርዓት ጠልቶ የተነሳ ህዝብ ለዳግም ወረራ ሲነሳ 2008 ያደረገው አይነት ተጋድሎ መድገም አለበት። በመረራ ጥላቻ የተነሳ አሁን ግራ ቀኝ ማየት ያጠበቃል። ፍትህ ስለተጓደለ እውነት ስለጠፋ ነው ወበል የተነሳ ከዛ በላይ ዓመታት አድምቶታል። ይዙ በአማራ ጠል ጥላቸው በአማራ ጠል ጥላቸው። ስለዚህ እስቲ እንደው ይሄ የተተከለ መርስ አነሰን ክፉ ባለመወገዱ አሁንም ዋጋ እየከፈለ ዘረኝነት ዳፋው ገና ሰንኮፉ ባለመነቀሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ዋጋ እየከፈለች ነው። አማራ ዋጋ እየከፈለ ዋጋ እየከፈለ ስለዚህ ህዝቡ መወሰን አለበት። እንደገና ለዳግም አርባ ዓመት መንበርከክ ነው የሚሻለው ወይስ ቆርጦ የመጣብህን ጠላት ቆርጦ መመከት ነው የሚሻለው? ነገር በጣም ብዙ በአግባቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ስለዚህ የገደለን የወረረን ለዳግም ባርነ ሊዳርገን የሚፈልግን ጠላት ለመመከት የሚከፈል መስዋዕትነት የሚደረግ Mülakım oldu. ነበር አለፈ ማለት ስለሆነ በህይወት ዘመንህ አንድ ታሪክ አስመዝግበህ ማለፍ፣ አንድ ታሪክ ምዕራፍ ላይ ያንተ አሻራ መቀመጥ አለበት። ዝም ብሎ ኑሮ ኑሮ መሞት ይቻላል። እድሜም በእድሜም ታሪክ ሰርቶም ይሞታል። ዝም ብሎ ባልረባ ምክንያትም ሰው ይሞታል። ስለዚህ ለትውልድ የሚተርፍ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ደግሞ ከሞቶች ሁሉም ክብር ያለው በዚህ ምክንያት የክተት አዋጅ አውጇል። አማራ ክልል መንግስት የሚታወቀው ለዚህ ክተት አዋጅ በጣም በርካታ ማብራሪያዎች ተሰጥቷል። ወደዚህ አልመለስም። ስለዚህ ይህ ክተት አዋጅ የታወጀው ለህልውናችን ህልውናችን አደጋ ላይ ስለወደቀ ክተት አዋጅ ደርሰስ ህልውና እዚህ አንጻር ሶስት ነገሮችን ማሟላት ይገባል። ህዝቡ ሊገነዘብ ይገባል። ሶስት ነገሮች ማሟላት አንደኛ የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስትም በየደረጃ ያለ መንግስት አካል ይህን የክተት አዋጅና የህልውና ጦርነት በሙሉ ቀልቡና በሙሉ አቅም እንዲመራ መፍቀድና ማገዝ እንዲመራ መፍቀድና ማገዝ ክንዱ እንዳይዘል መንግስት እንዳይዘናጋ ክንዱ ዛል እንዳይል ሌላ ቀልሙን የሚሰልብ ችግር እንዳይገጥም ዞር እንዳይል ፊቱ ላፍታ ሙሉ ትኩረቱን እዛ እንዲያደርግ ማገዝ ተገኝ። ሁለተኛ ሰራዊታችንና አርበኞቻችን በአንድ እዝ እንዲመሩ ማድረግ TPLF የሚሊሻ ሰራዊቱ የዞባ ሰራዊት ልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ከድቶ ዞባ ስርቶ ሄደውን አሁን የመለመነው ወጣት የግል ባለብረቱ የትግራይ Defense Force አለመከፋፈል፣ ሰራዊታችን መከፋፈል ከፋፋዮች ሲመጡ ረፉ ማለት ረፉ ማለት። ሶስተኛ የመንግስት መዋቅሩን ማጠናከር ነው። የልጅ ያለ የመንግስት መዋቅር ማጠናከር ከነሱ ትትም ቢሆን ለአማራ ህዝብ አሁን ያለው አለኝታ አሁን ያለው ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ይህንን ማገዝ መደገፍ ስምንት ወር የተቀበሩ መሪዎቻቸውን አወጥተው ወደ መሪነት አመጠው ወረራው ላይ ይህንን ማወቅ ተገቢነት አለው። ተገቢውን ድጋፍ መስጠት አለብን ለመሪዎቻችን፣ ተገቢውን እገዛ፣ ተገቢውን በየደረጃ ያለመሪ ከቀበሌ ጀምሮ ከቀጠና አስተባባሪ ጀምሮ በቂ ድጋፍ፣ በቂ እውቅና፣ በቂ ትብብር ማድረግ ተገቢነት አለው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ምንጊዜም የመቀሌውን አሸባሪ ቡድን ሀሳብ ከመደገፍ ተለይቶ የሚታይ እሱ ተልእኮ ተባባሪ ከመሆኑ ውጭ ከዚህ ተለይቶ የሚታይ ይህንን ማድረግ ተገቢ ስለዚህ ወያኔ አማራን ማዳከም የሚል በተለያየ መንገድ እየጎነታተለ እየከፋፈለ ይህንን ህዝብ ማዳከም አሁን አዲስ ታክቲክ ያው ነው የቆየ ያደረ የዋለ ስልቱ ቢሆንም አሁን ደግሞ አሁን ግንባር ወረራ ላይ ሆኖ ይህን ጥረት እየጣረ ነው። የሐሰት ወሬ ያስወራል። ሰራዊቱን ከህዝቡ ለመነጠል፣ ሰራዊቱን እርስ በርስ ለመከፋፈል፣ እንዲጠራጠር ለማድረግ የሐሰት ወሬ ያስወራል። በሚኒሾቻችን፣ በሰራዊቶቻችን፣ በአርበኞቻችን መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር ወሬ ኢንጀክት መሪ እንደሌለው ግንባር ላይ ያለው ሰራዊት ባይተዋርነት እንዲሰማው አንዳንዴም ከግንባር ከርቶ እንዲመጣ ወሬ ያስወራል። እሱ ባንዳዎችን ይህንን ተልዕኮ ይፈጽማሉ። መሀል አገሩ ባንዳዎችን የሐሰት ወሬ ስለሆነ አትዝመቱ ነው የሚለውም ይህን መመከት አለበት። የመከፋፈል አጀንዳው አንዱ ስልት ስትራቴጂ ይሄ ወሬ አሉባልታና በህዝቡ ውስጥ ለልቦና ላይ መዝነት በህዝቡ ውስጥ ለልቦና ላይ መዝነት አንዱ ስልት። አንዳንድ ተቀጽላዎችንም ተቀጽላዎች ህዝቡን ለመከፋፈል ህዝብና መንግስት አንድ አካል፣ አንድ አምሳል፣ አንድ ልብ፣ አንድ አንደበት ሆነው እንዳይዘንቡ ለማድረግ ሌሎች ተቅጽላዎች እንዲፈጠሩ ጥረት እያደረገ ነው፣ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ምርጫ ምንም ሁለት either ጠላትን መፋለም ለወገን መበተን ምክንያት ነው። ከተበተንክ ምን ይፈጠራል? ማወቅ ጠላትን መፋለም አንዱ ነው። ጠላትን ሲፈጠር ደግሞ ስለዚህ ይህንን ማወቅ መገንዘብ ይጠበቃል። አሁን በግንባር በሶስት ግንባሮች ግጭቶች እየተፈጸሙ ነው። በሶስት ግንባሮች ታሪክ እየተሰራ ነው። ታሪክ እየተሰራ በጋይንት ግንባር የጋይንት ወጣቶች፣ የደብረ ታቦር ወጣቶች፣ የደብረ ታቦር አርሶ አደር ከጫፍ ጫፍ የጉናን ተራራ የጋይንትን ተራራ ወሩ እንደ ግሪሳ ይህን ሀገር ለመውረር የመጣውን የአሸባሪ ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው በጣም የሚገርም ጀግንነት ጀግና እየተፈጸመ በወልዲያ በኮረም ህዝቡ፣ ወጣቱ፣ አመራሩ፣ መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ ኃይላችን አርበኞቻችን እየሰሩት ያሉ ተጋድሎ ታሪክ የማይረሳው አላስደፈሩም። አካባቢያቸው በአድርቃይ በሰሜን አርሶ አደር ተራራውን ከቦ ቲፒኤልኤፍ በሽምቅ ውጊያ በተደራጀም ባልተደራጀም አሸባሪ ቡድኗን ስትልክ ቀንድ ቀንዷን እያለ የመነሳት ነው። Even የመድፍ አስተኳሽ የኛ አርሶ አደሮች ናቸው። የመድፍ አስተኳሽ የት ቦታ ቢተኮስ ኢላማውን የት ቦታ እንደሚመታ እያደረጉ ያሉ ሰሜን አርሶ አደሮች ናቸው። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ የጀመረው ማጥቃት አሰቃቂ ውድመት ደርሷል። ስለዚህ ተጋድሎው ቀጥሏል። ተጋድሎው ወረራውን መመከት፣ ተጋድሎው የወረራውን ቦታ ማስለጠቅ፣ ተጋድሎ ለወደፊት ለአማራም ለኢትዮጵያ ስጋት ያልሆነ ኃይል የተዳከመ ፋይዳና እርባና ቢስ የሆነ አሸባሪ ኃይል እስኪፈጠር ድረስ የሚቀጥል የከተማችን ህዝብ ለዚህ ታሪካዊ የተፈጠረ ታሪካዊ ምላሽ ይሰጥ በጋይንት ግንባር፣ በሰሜን ግንባር አርበኞቻችን እየተፋለሙ ነው። ሚኒሾቻችን፣ ፖሊሶቻችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ መከላከያችን እየተፋለመ ነው። ህይወቱን ገብሯል። አካሉን አጥቷል። አሁንም ግንባር ላይ እየተርመጠመጡ ሰራዊታችን ጋር ሆነው ትግል እያደረጉ ነው። መስዋዕትነት እየከፈሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ቀጣይ መስዋዕትነት ይሄ ቅድም ያልኩት ወረራው እስኪመከት ተወረሩ ቦታዎች እስኪለቀቁ ይሄ ጥፋት ለአማራም ለኢትዮጵያ በጣም ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ መቀጠሉ አይቀርም መቀጠሉ አይቀርም። ቀጣይ መስዋዕትነት መከፈል አይቀርም። ስለዚህ በዚህ ታሪካዊ ወቅት የሚፈጸም ታሪካዊ ገድል ታሪክ የማይረሳው ዝንተ ዓለም ሲነሳ የሚኖር ገድል ዝንተ ዓለም ሲነሳ የሚኖር ገድል ይህንን በዚህ ታሪካዊ ገድል መስዋዕት የሚሆን አካል ይፎከርለታል እንጂ አይለቀስለት ገድሉ ይዘከራል እንጂ ወደ ሀዘን አይቀየርም። ሀዘን ከሆነ ለወገኑ የሞት ሞት፣ ለጠላት ደግሞ ሰርግና ምላሽ ነው። ሰርግና ምላሽ ነው። ይህን መገንዘብ አለበት። መስዋዕትነት የከፈሉ ወንድሞቻችን ለመስዋዕትነታቸው መገለጫ የጥይት ሩምታ መገለጫቸው ሊሆን አይችልም። ሲጀመር ጀግና ሲሆን ሌላ ጀግና ነው ተፈጥሮ ማደሪያ። ለዛ ጀግና ሞት ምክንያት የሆነውን የጥፋት ግንባር ግንባሩ ብሎ ለመጣል ነው ቆርጦ ለሌላ መስዋዕትነትና ለሌላ ድል መነሳት ያለበት ለሌላ ድል መነሳት ይገባል እንጂ ጥይት ወደ ላይ አይተኮስም። ጥይት ወደ ላይ አይተኮስም። ታም የጀግና ሞት በሰልፍ በቀረርቶ ይታጀባል። በጥይት ተኩስ አይታጀብ። ይህን መላው ሕዝብ መረዳት አለ። መላው ሕዝብ መረዳት አለ። ጥይት የሚተኮሰው ግንባር ላይ እየወረረ ላለ ግሪሳ እንደ ፍልፍል እየጫረ ላለ ወራሪ ነው እንጂ ከወገን ሜዳ ከወገን ቀዬ ጥይት አይተኮስም። አልገባውም ማለት ይህን የሚያደርጋል ወይ እንዲገባ አልፈለገም አልገባውም ወይ እንዲገባ አልፈለገም። ስለዚህ ሊገባው ይገባል ማለት ነው። በሌላ ሊገባው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጥይት ለጠላት ግንባር መምቻ ነው ማገልገል ያለበት። አንድ ጥይት ሚሊሾቻችን፣ ፖሊሶቻችን፣ መከላከያችን፣ ልዩ ኃይላችን የእነዚህ መስዋዕትነት ፍሬ ሊያፈራ የሚችል የእነዚህ መስዋዕትነት የክብር ሞት ሊሆን የሚችለው መስዋዕት የሆኑ ወንድሞቻችን ልጆቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን ገንዘብ አዋጥተን ደግፈን በደንብ ስናቋቁማቸው ቤት ስንሰራላቸው ልጆቻቸው እንዲማሩ ስናደርግ መቋቋሚያ ስንሰጣቸው ይህ የሚባክን ገንዘብ በቶክስ ምክንያት የሚባክን ገንዘብ ለዛ ነው መዋል ያለበት። የቲፒኤልኤፍ የጥፋት ኃይል የተረዳ አካል በሙሉ ይህን ነው ማድረግ ያለበት። ያልተረዳ አካል መረዳት ያልፈለገ አካል አገር ከውስጥ እንዲፈርስ የፈለገ አካል ብቻ ነው ጊዜ የሚደርሱ የሚገባ ስለሁሉም ሰው ይህንን በአግባቡ በሰሞኑ የጎንደር ከተማ ጥይት ተኩስ 13 ሰው ቆስሏል፣ አንድ ሰው ሞቷል። ይሄ ለጠላት መሳቂያ፣ ለወገን ማፈሪያ የዘላለም ሞት ደግሞ ተፈጸመበት። የአርመኞቻችን ሞት ሞት አይደለም፣ ክብር ነው፣ ማዕረግ ነው። ዳግም ሞት ደግሞ ተፈጸመ። ይህም በግባው ከዚህ ስህተት ካልተማርነ ከየትኛውም ስህተት መማር እንችላለን። በዚህ ስህተት ውስጥ የገባ ማንኛውም ጎንደርና ከስህተቱ መማር አለ። ለህዝቡ ውስጥ ጥያቄ እናቀርብ። ከስህተቱ መማር አለበት። ዳግም ይህን ስህተት ላለመፈጸም ቃል መግባት ቃል ለኢትዮጵያ ቃል ለኢትዮጵያ መግባት አለ። አለበለዚያ መስዋዕትነት በከፈሉ ወንድሞቻችን ደም መቀለድ የእነሱን ሞት ማራከስ ነው የሚሆነው። ከተማ ውስጥ ማለት ማራከስ ነው፣ ህዝቡን መናቅ ነው፣ መንግስትን ማዳከም ነው የሚሆነው። መንግስት ወደ ሌላ አጀንዳ እንዲያስብ ማድረግ ነው የሚሆነው። መንግስትን በሴራ መውጋት ነው የሚሆነው። ይህ ደግሞ ለጥፋ ኤስፒኤልኤፍ መተባበር ነው። በጀርባችን ሆኖ ለመውጋት የተዘጋጀን ኃይል ማገዝ ነው ማገዝ በርካታ ጥይቶች ተተኩሰዋል። ብዙ ሰው እዚህ ስህተት ውስጥ ገብቷል። ብዙ ሰው ሲሳሳት ብዙ ሰው አትቀጣም። ጥፋተኛ አንድ ሁለት ሲሆን አንድ ሁለት ሰው መቅጣት ብዙ ሰው ሲሳሳት ከዚህ ስህተት እንዲማር ትምህርት እንዲወሰድ መምከር፣ መስከር፣ ማስተማር ነው። ከነዚህ ደግሞ ቀንደኛውን ጥፋተኛ ለይቶ መቅጣት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የገቡ የመንግስት ተቋም የጸጥታ አካላት እርምጃ መውሰድ ጀምራል። 13 የጸጥታ አካላትን አስራ መሳሪያቸውን በዚህ ብልሽት ጥፋት ቅድሚያ ተባባሪ የሆኑ ሌሎች የግል ባለብረቶችን እርምጃ እንወስዳለን። ህዝቡ መተባበር አለ። አጥፊ መጠየቅ አለበት፣ ለህዝብ ሲባል፣ ለሀገር ሲባል። ትጥቁን እንገፋለን። እንደዚህ ተኩስ ውስጥ የሚገባ አካል ትጥቅ እንገፋለን። ህዝቡም አጥፊዎችን መታገል አለበት። አጥፊዎችን መታገል አለበት። ህዝቡም ተባባሪ መሆን አለበት። አጥፊም ራሱ ተባባሪ መሆን አለበት። ለዚህ እርምጃ አልተባበርም የሚል አካል ከኛ የጸጥታ አካል ጋር አፈሙዝ መዟዟሩ አይቀርም። ይሄ ደግሞ በጠላት ሰርግና ምላሽ የፈልገው ከውስጥ እንድንፈርስ ከውስጥ እንድንበላሽ ከውስጥ ጀግንነት ነው መፍለቅ ያለ። ከውስጥ አልበገርም ባይነት መፍለቅ ያለ። ከውስጥ ጥንካሬ ነው መፍለቅ ያለ። ከውስጥ ብልሽት መፍለቅ ያለ። ከውስጥ አገር የሚያወድም ሀሳብ፣ ከውስጥ አገር የሚያወድም ድርጊት መፈጸም የለም። ከፊት ለፊት ጠላት እያደር እየጫረ እያየን እየወረረን እያየን እየዘረፈን እያየን እየገደለን እያየን ይሄ ስለዚህ ጥፋተኛ ከጸጥታ መዋቅራችን ጋር አፈሙዝ እንዲዟዟር መፍቀድ የለም። እዚሁ አፈሙዝ ተዟዟረ ምላጭ መሳሳብ የለም። በእርግጥ እዚህም ሞት ነው፣ ግንባርም ሞት ነው። ይህ ሞት ግን የውርደት ሞት እዚህ የምንሟሟት ከሆነ የውርደት ነው። መሳለቂያ ነው። ስለዚህ ጥፋቱ የጅምላ ጥፋት ስለሆነ በጋራ ነው መመከት። አሁን እንድናስተካክል ጥሪ እናቀርባለን ለህዝባችን። በአጠቃላይ ሰሞኑን የከተማ አስተዳደራችን የጸጥታ ምክር ቤት ተሰብስቦ በወቅታዊ አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ከገመገመ በኋላ አንዳንድ ክልከላዎችና ውሳኔዎችን አስተላል አንደኛ ህዝቡን ማንቃትና ማደራጀት እንዳለብን አቅጣጫ አስቀምጧል። ያልነቃና ያልተደራጀ ህዝብ ማንም ይነደዋል፣ ማንም ይነደዋል። በአግባቡ ባልተቀደደ ቦይ እንደሚፈስ ውሃ ማለት ነው። ህዝቡ በብሎክ በአንድ ለአስር መደራጀት አለበት። መላው ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን የደረሰ በሙሉ ትጥቅ ይኑረው አይኑረው ትጥቅ ያለው የሌለው መደራጀት አለበት። የተደራጀ ህዝብ አላማውን ማሳካት ይችላል። የተደራጀ ህዝብ መናበር ይችላል። የተደራጀ ህዝብ ወረራን መመከት ይችላል። አጥፊን መቋቋም ይችላል። ውድመትን መቀነስ ይችላል። የተደራጀ ህዝብ ከውስጥ አይፈርስም ከውጭ ጠላቱን ይመክታል። ስለዚህ ሕዝብን ማደራጀት ተገቢ ይህን ለማድረግ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሁሉም ቀበሌዎች ህዝቡን የማደራጀት ስራ ጀምረናል። እስካሁን ወደ 229 ብሎኮች በሀያ አምስቱም የከተማ ቀበሌ በአስራ አንዱ የገጠር ቀበሌዎች ይቀጥላል። ወደ አምስት ሺ አምስት መቶ አስራ አራት አባወራ እስካሁን ባለ ለአስር ተደረገ። ትጥቅ ያለው ብስሉ በሰል ያለው አስተዋዩ ህዝቡን የመምራትና የማስተባበር ችሎታና ብቃት ያለው የአንድ ለአስር አደረጃጀቱ መሪ ይሆናል። የዛች ቡድን መሪ ይሆናል። ከዘራ ያለው ከዘራውን ይዞ አብሮ ይደረጃል። አደረጃጀት ካለ በቀጥታ ከመንግስት የሚተላለፍ መልእክት ከእያንዳንዱ ቤት ትደርሳለች። እኔ የከተማው ከንቲባ ከቢሮ ሁኝ የማስተላልፋት መልእክት ከእያንዳንዷ ቤት ትደርሳለች፣ ከእያንዳንዷ ቀይ ትደርሳለች፣ ከእያንዳንዷ ደረጃ ትደርሳለች በፍጥነት ከተች የምትመጣ መረጃ በፍጥነት ወደ ላይ መጣ ከኔ ትደርሳለች። ስለዚህ መልእክት ከላይ ወደ ታች፣ መረጃ ከታች ወደ ላይ። በዚህ መሰረት እየተመጋገበ በጣም የተሳሰረ የተቀናጀ የተናበበ የህዝብ አደረጃጀት መፍጠር ለጎንደር፣ አማራ፣ ኢትዮጵያም ወሳኝነት አለበት መላው ህዝባችን ይሄ ህዝቡ ተደራጅቶ ምን ይሰራል? ምንድነው የሚሰራው? ህዝቡ ከተደራጀ አንደኛ በቀን ፓትሮል ያደርጋል፣ አካባቢው ይቃኛል። ሁለተኛ ሌሊት ሮንድ ይወጣል። ሀገር የሚጠበቀው በህዝብ ነው፣ በታጠቀ ኃይል ብቻ። ሶስት የጥይት ተኩስን ያስቆማል፣ መረጃ ይሰጣል፣ ይዞ ለህግ ያቀርባል። ይጋፈጣል። እገታን ይከላከላል። ህዝብ ከተደራጀ እገታን ይከላከላል። ምንም አይነት ግጭት እንዳይፈጠር ያደርጋል። በመሀል እንዳንፈርስ ሃይማኖትንም ዘርንም መሰረት ያደረገ ግጭት ትንኮሳዎች ቢኖሩ እንኳን ትንኮሳዎችን በሰለጠነ አግባብ መልክ ያስይዛል። ወደ ጠቅላላ ቀውስ እንዲሄዱ አያደርግም ማለት ነው። ጸጉረ ልውጥን ይከታተላል፣ ሰርጎ ገብን ይከታተላል። ህዝብ ከተደራጀ የሚደራጀው የተዋወቀው ሰው ስለሆነ የሚተዋወቅ ሰው ነው የሚደራጀው። ማይተዋወቅ ሰው አይደራጀም። ህዝብ ከተደራጀ ሰዓት ላፊን ይተገብራል። ህዝብ ከተደራጀ ግንባር ላለው ሰራዊታችን ሀብት ያሰባስባል። ስንቅ ያዘጋጃል። ህዝብ ከተደራጀ ስነ ልቦናው ከፍ ያደርጋል፣ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ያልበገርም ባይ ህዝብ ከተደራጀ የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ጥብቅ የማይፈታ አጥፊ ሰው አይኖርም፣ የሚያበላሽ አመራርም አይኖርም። በተደራጀ መንገድ ስለሚጠይቅ ስለዚህ በአጠቃላይ ህዝብ ከተደራጀ ጠላትን ሾሆ ይመክታል። የማይደፈር የማይነካ በደንብ የተደራጁ የተቀናጩ አካባቢዎች ናቸው በጠላት ያልተደፈሩት። ይህንን በአግባቡ ማየት ሁለተኛ ሁለተኛ ውሳኔያችን ለከተማችን ሰላምና ለህዝባችን ደህንነት ስንል አንዳንድ ክልከላዎች ሌላ ዓላማ የለንም። ከተማችን ሰላም እንዲሆን፣ ህዝባችን ደህና እንዲሆን፣ አሁን የገጠመንን ወረራ ለመመከት ከጀርባችን ለመውጋት የተዘጋጀን ጽንፈኛ ኃይል ለመመከት ለመከላከል ለህዝባችን ደህንነት ለከተማችን ሰላም ሲባል አንዳንድ ክልከላዎችን ማድረግ ተገቢነት አለው ብለን ስላምን እንዳልክ ለምሳሌ የሰዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽት ሶስት ሰዓት ብቻ ቢሆን ብለን ወስነን በአጠቃላይ በተለይም ስራው የሌሊት እንቅስቃሴን ግድ የሚለው ሰው ካለ ለምሳሌ የረጅም ርቀት አሽከርካሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጤና ባለሙያዎች ታላላቅ ሆቴል ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ የግድ በሌሊት መንቀሳቀስ ግድ የሚላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ካሉ ከየአካባቢ አስተዳደር ጋር እየተገናኙ ስራቸውን ማከናወን ይችላል። ለዚህ ደግሞ ተሽከርካሪ ይህ ለህዝባችን ደህንነት። ሌላው ሰው ግን እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት ስራውን ሰርቶ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ስራውን ሰርቶ በጊዜ ሽግፍ ቢል ጥሩ ነው የሚል አቋም ስላለን አድርገናል። የተሽከርካሪዎችንም እንቅስቃሴ ገድል የተለየ የጤና ችግር ሲገጥም ቅድም የጠቀስኳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የግድ በሌሊት የስራ ባህሪያቸው በሌሊት ወጦ መንቀሳቀስ ግድ የሚላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በየአካባቢ ያለውን አስተዳደር እና የጸጥታ አካል አስፈቅደው እንዲያውቀው አድርገው ለሚንቀሳቀሱበት ባጃጆችን መፍቀድ ተገቢነት አለ። ታክሲዎችን መፍቀድ ተገቢነት አለ። ስለዚህ ሌሊት የሚንቀሳቀሱ ታክሲዎችን እና ባለሶስት ሼሮችን ስልክ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ እንለቃለን። ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ እንለቃለን። ይህ የከተማችን ህዝብ የጤና ችግር ከገጠመው አንደኛ ብዙ የተለመደው ጎንደር ያልተለመደው ነገር ተረኛ መድኃኒት ቤቶች የሉ። ከዛሬ ጀምሮ ተረኛ መድኃኒት ቤቶች እንዲኖሩ እናደርጋለን። የእሁድ መድኃኒት ቤቶች እንዲኖሩ እናደርጋለን። አሁን እሁድ ቀን መድኃኒት ቤቶች ዝግ ናቸው። ይህ ደግሞ ትክክል የእሁድ መድኃኒት ቤቶች እንዲከፈቱ በጣም ሀያ አራት ሰዓት የሚያገለግሉ መድኃኒት ቤቶች ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ ጥበቃችን ጠንካራ እነዚህ ስራዎች የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ መላው ህዝብ ይህንን ክልከላ ማክበር አለበት። የባጃጅ ተሽከርካሪዎች፣ አጠቃላይ አሽከርካሪዎች ይህን ህግ ማክበር አለበት። ይህን ህግ ካላከበሩ ተጠያቂነት አለባቸው። ለሚፈጠረው ችግር መንግስት አይጠየቅም ማለት ነው፣ በህግ ይጠየቃል። በህግ ይጠየቃሉ። ይህ የሚሆነው ለህዝባችን ስንል፣ ለአሽከርካሪዎችም ደህንነት ስንል፣ ለከተማችን ሰላም ስንል በዚህ ደረጃ ነው። ይህንን ክልከላ የሰላማችን ሁኔታ መሻሻል እያየን ለውጡም እያየን እየተገነዘብን ወረራውን የመመከት ብቃታችን በጎናችን ያለ የጥፋት ኃይል ጥፋት ለማድረስ ያለው ሁኔታ እየገመገምን ሁኔታዎች እየተሻሻሉ ከመጡ ቀስ እያልን እየገመገምን ማሻሻል ምን ስለሚያስችል በዚህ አጋጣሚ ለህዝባችን ግልጽ ማለት እያሻሻል እንመጣለን እያሻሻል እንመጣለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስራዎች እንሰራለን። የቀይ መስቀል አምቡላንሶች አሉ። ለጊዜው ሶስት አምቡላንሶች አሉ። ሁለቱ ሹፌር የላቸውም። አንዱ ሹፌር አሟልተናል። ለአምስት ጤና ጣቢያዎች አምስት ይሆናል ማለት ነው። የጦር መሳሪያ ይዘው እንቅስቃሴ ክልክል። የመንግስት ታጣቂም ቢሆን መሸታ ቤት ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መግባት፣ የህዝብ መዝናኛ ቦታዎች ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መታየት አይጠበቅበትም። ለጸጥታ ስራ የተሰማራ ጸጥታ አካል ህዝቡን በየኮሪደሩ በየቀጠና ሆኖ ነው መጠበቅ እንጂ መዝናኛ ተቋም ማስትና መሸታ ቤት ውስጥ ጥሩ መሳሪያ ብዙ መግባት የለበት። ሌላ የህብረተሰብ ክፍልም ጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይፈቀድም። ከከተማ መውጣትም አይፈቀድም። ከከተማ መግባት ወደ ከተማ መግባት ኬላዎች ጥብቅ ስለሆነ ይህን ክልከላ መንዳውስ ማወቅ ወደ ግንባር የሚሄድ ሰው መንግስት ታውቆ በአግባቡ ፈቃድ ሰጡት ታጥቆ በአደረጃጀት ተመርቶ የመንግስት አካላት እየመሩት ወደ ግንባር ይሄዳል። ወደ ግንባር ይሄዳል ማለት ነው። ሰርጎ ገብ እና ፀጉረ ልውጥ ክትትላችን ጥብቅ መሆን አለበት። መላው አሸባሪው ትህነግ የህዝቡ ስለ ልቦና ለመረበሽ የጥፋት አጀንዳ የያዙ ሰርጎ ገቦችን አሰማርቶ በተለያየ መንገድ ምን ለህዝብ ቆቆ እነዚህ ሰርጎ ገቦች በደንብ መከታተል አለበት። በእምነት ቦታዎች፣ በመዝናኛ ተቋማት፣ በመንግስት ተቋማት በገጠር በከተማ በደንብ መከታተል አለበት። ሲያጋጥመው የጅምላ ፍርድ አይደለም መፍረድ አለበት። የጠረጠረውን አካል ለጸጥታ አካል ነው መጠቆም ያለ ማስያዝ ያለበት መረጃዎችን መስጠት ያለ ይህ ከሁሉም በከተማው አራት ኬላዎች አሉ። አራቱ ኬላዎች በጥብቅ ይጠበቃሉ። ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ አድማ ብተና ኃይላችን ጥበቃ ያለ። ይህ መኪና መኪና የሚገባባቸው ጎንደር በእግር የሚገባባቸው ከአስር በላይ መንገዶች አሉ። ቁልፍ ቁልፍ በሮች አሉ። እነሱም ህዝቡ፣ ወጣቱ፣ የግል ባለብረቱ ሚኒሻው በጋራ መጠበቅ አለበት። ስድስተኛ የተሽከርካሪ ፍተሻ ይኖራል። በየጊዜው የእምነት ቦታዎች ጥበቃ ይኖራል። ስጋት ያላቸው አካባቢዎች ለየት ያለ ፍተሻ እናደርጋለን። ስጋት ባለባቸው እናደርጋለን። የንግድ ቦታዎች፣ የመንግስት ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች ጥብቅ ጥበቃ ይደረግላቸው። ሁሉም ህዝብ እነዚህን አካሄጅ በአግባቡ በመጠበቅ የጸጥታ አካላት በጥበቃ ስራ የተሰማራቸው አካላት አስፈላጊውን ጥበቃ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ሰባተኛ የግል ትጥቅን በተመለከተ በከተማችን አምስት ሺህ በላይ የግል ትጥቅ አለ። ቁጥሩ ከዛ በላይ ሊጨምር ይችላል። ህገ ትጥቅም የመሳሰሉ ይህ እየተደራጀ በአንድ ብርጌድ ተደራጅቶ ያ ብርጌድ በሻለቃ በመቶ በኃይል በጓድ እየተደራጀ ነው። Almost አብዛኛውን የግል ትጥቅ አደራጅተን ጨርሰናል። የግል ትጥቅ ምሮት በዚያ አደረጃጀት ያልገባ የግል ትጥቅ ባለቤት ይጠየቃል። ኃላፊነቱን ራሱን መውሰድ ትጥቁ መንግስት የመዘገበለት ሀገር እንዲጠብቅበት ነው። ራሱ እንዲጠብቅ ብቻ አይደለም፣ ሀገርም እንዲጠብቅበት፣ አካባቢው እንዲጠብቅበት፣ ቀየውን እንዲጠብቅበት። ለዚህ ደግሞ መደራጀት አለበት። የህዝብ አደረጃጀት አለ፣ የግል ትጥቅ ስለዚህ ይሄ በዛ ደረጃ ስራዎችን መስራት ይጠበቅበታል። ያልተደራጀ ትጥቅ ህዝብን እያገለገለ ስላልሆነ ያ ትጥቅ ምንም እንኳን የግለሰብ ሀብት ቢሆንም አሁን የጀመርነው ህግ ማስከበር ወረራን የመመከት የህልውና ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ድረስ ተደራጅቶ ለሚጠብቅ ለሌላ አካል ተላልፎ ይሰጣል። ይህም ነገሮች ደግሞ መንቀሳቀስ አለበት። ሌላኛው የወጣቶች ስልጠና አጠናክረን እንቀጥላለን። በአንድ ዙር ወደ ሁለት ሺህ የሚደርስ ወጣቶች አሰልጥናል። የፖለቲካ ስልጠናና ወታደራዊ ስልጠና ይህ ወጣቶች ስልጠና ብዙ ነገር ጠቅሞናል። ወጣቶቻችን የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲያድርባቸው በስነ ምግባር የታነሱ እንዲሆኑ፣ በወታደራዊ ዲስፕሊን የታነሱ እንዲሆኑ፣ የጥፋት ኃይሉን ዓላማ እንዲገነዘቡ፣ የእሱን ተላላኪዎች እንዲገነዘቡ፣ ሀገር መጠበቅ፣ መመከት፣ በአርበኝነት መዋጋት፣ የጸጥታ ኃይልን ማጠናከር፣ ግንባር መሰለፍ እና መሰረታዊ የሚባሉ የወታደራዊ ስልጠናዎችን ጭምር እንዲወስዱ አድርገን አሁን ሁለተኛ ዙር የወጣቱ ስልጠና ጀምረን ወደ 1913 ወጣቶች አሁን ስልጠና ላይ ናቸው ስልጠና ላይ ናቸው። ስለዚህ ከስልጠና በኋላ ወደ መከላከያ የሚገቡ ወደ መከላከያ ይገባል። ወደ ልዩ ኃይል የሚገቡ ወደ አካባቢን እንጠብቅ የሚሉ ደግሞ አካባቢ ሌላኛው የመከላከያ መልመላና የሚሊሻ መልመላ ማጠናከር፣ መከላከያ ሰራዊታችን በሰው ኃይል ማጠናከር የሁሉም ኃላፊነት። ኢትዮጵያን እያዳነ ያለ እየታደገ ያለ ይህ ሰራዊት እርግጥ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመበት ደባ ሰራዊትን ለማዳከም ከታቀዱ አደገኛ ሴረኛ እቅዶች ውስጥ አንዱ ነው። ያንን ተቋቁሞ ራሱን መልሶ አደራጅቶ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተቀላቅለውበት እንደ አዲስ ተደረገ። የአሸባሪውን ኃይል ወረራ እየመከተ ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊቶች የኢትዮጵያ አለኝታ ጠንካራ ተቋም በአፍሪካ ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አምስተኛ ደረጃ ነው። አምስተኛ ደረጃ። ስለዚህ ይህንን ሰራዊት 1269 ወጣቶችን መልምለን ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አሰልፈን አሁን ደግሞ 3000 ወጣቶችን መልምለን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ለማሰለፍ ጥረት እያደረግን ነው። እስከ ትላንትና ድረስ 411 ወጣቶችን ደስኩ በቀጣይ 3 እና 4 ቀናት ይህን እቅድ አሳክተን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ትንላል። የብሔር ተዋጽኦን ግድ ነው። አማራ ጀነራሎች እንዲኖሩት ከወዲሁ ወታደሮች መቅጠር አለ። ወጣቶችን በወታደርነት መሰልጠን አለባቸው። ወታደር ሆኖ መቀጠር አለባቸው። የወደፊት ጀነራል የሚፈጠረው አሁን አይደለም። አሁን ወታደር ሆኖ በመቀጠር በመቀጠር ላለፉት 27 ዓመታት በተሰራ ሴራና በተሰራ ደባ በጣም በጣም በርካታው ማመንቶችና ስልጣኑን በወታደራዊ መስክ የያዙት የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ነው የነበሩ። አሁን ደግሞ ከተዘናጋ እንደዚህ አይነት ዕጣ ፈንታ ይገጥመናል። ስለዚህ እንደ አማራ ወጣት እንደ አንድ የስራ እድል ተጠቅሞ አገሩን የመጠበቅ ኃላፊነት ግዴታም ስላለበት ሰራዊትን የማጠናከር ኃላፊነት ግዴታም ስላለበት ወታደራዊ ስነ በፍቅራዊ ጥበብ ታንጾ ማደግ ለወደፊት ካሪየርም ለወደፊት እድገትም ወሳኝ ስለሆነ ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሚሊሻንም መመልመል ጀምረናል። ከተማችን የሚጠብቅ ሚሊሻ ወደ አንድ ሺህ ሚሊሻ መምለን እናሰለጥናለን። በመጨረሻ ያው ትግሉ ተጀምሯል። የትግሉን እድሜ የምንወስነው እኛ ነን። የትግሉን እድሜ የሚወሰነው በእጃችን ነው። ጳሱ በእጃችን ለሜዳችን የሚያጥረውን በእኛ ርብርብ ነው፣ የሚረዝመውን በእኛ ቅድመ ጎተት ነው። በሞት የሽረት ትግል አድርግ ሙሉ ትኩረታችን የህልውና ዘመቻ ቅጥቅ አዋጁ ላይ አድርግ። ሌሎች አጀንዳዎችን ሁሉ አንጠባጥበን ጥለን ፊት ለፊት ከተጋፈጠ መንግስት ጅና ጓንቱ ነው። አርሶ አደሩ እንደሚለው አፍሬና ጀንፎ ነው። አፍሬና ጀንፎ ነው። ከተሰለፈ ያጥራል፣ ይወራል። አጭር ዘርት ትደመደም። የተራዘመ ጦርነት ህዝባችን ይጎዳል። ከዛ ውጭ ጊዜያዊ ሽንፈት ሲገጥመን መንጎጅጎጅና መንበርከት ድል ታገኛለህ፣ መስዋዕትነት ትከፍላለህ። አንዳንዴም ሊበላሽብ ይችላል። ቶሎ ስህተትን ማረምና ማስተካከል እንደገና መነሳት ተገኝነታል። ይህ የጦርነት ባህሪ ማሸነፍ ስለምንችል ቅድም መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ፍትህ ስለያዝ እውነት ስለያዝ ማሸነፋችን ስለማይቀር በጊዜያዊ ቦጭ ቦጭ መደናገጥ አያስፈልግም። አንዳንዱ በቂ ቅድመ ዝግጅት ካለማድረጋችን ጋር ተይዞ እዛ ምስል የሚፈጥሩ መጎደድ ያደሮች አሉ። እነሱ እየጣረሙ እየተስተካከሉ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተዋጊ መሆን አለበት። ሁሉም ተዋጊ መሆን አለበት። ብዙ ጠላት በአንድ ጊዜ መፍጠር አይፈልግም። አሁን ጠላታችን ወራሪው ኃይል፣ አሸባሪው ኃይል እነሱ ተላላኪ እነሱ ቅድመ ትኩረታችን እዛ ላይ እንደ ከተማም እንደ ሀገርም እንደ ክልል ከዋናው ጠላት ሊያዘናጋ የሚችል ትንንሽ ግጭት፣ ትንንሽ አጀንዳ መወገድ አለበት። በየአካባቢያችን መንግስት ሙሉ ትኩረት ግንባር ላይ ያደርግ፣ የክልል መንግስት ደግሞ ወጣ ህዝብ እንደ ህዝብ በትንሽ ትንኮሳ ወደ ጠቅላላ ቀውስ ለሚፈልጉ ለመውሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች እንኳን ቢኖሩ ረፉ ማለት ትንኮሳዎች እዛው ላይ እንዲሟሙ እንዲጠፉ ማድረግ ነው እንጂ የሚጠበቅ ጠቅላላ ቀውስ እንዲሆን የዘር ግጭት እንዲፈጠር ማድረግ ይጠበቅ። በአጠቃላይ በቀጠናችን መቶ percent ግጭት ማስቀረል በቀጠናችን በከተማችን በዙሪያችን ምንም አይነት ለግጭት ምክንያት የሆኑ ነገሮችን በውይይት በድርድር በሽምግልና መፍታት፣ የህዝቦችን አንድነት ማጠናከር በዚህ ወቅት ይህን ወሳኝነት ጠላት አጀንዳው ወደ መሀል እንዲገባ የማይሞክረው ሙከራ የለም፣ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም፣ የማይቀይሰው ስልት የለም፣ የማይጠነቁስ ትንኮሳ የለም። በዚህ የተመቸ ህዝብ ከተፈጠረ ግን የጠላት የቀድሞ ሰራዊት አባላት ወጣቱን በማሰልጠን ወደ ግንባር በመሄድ ማገዝ አለባቸው። ውይይት እየተካሄደ ነው። በየክፍለ ከተማው ማገዝ አለባቸው። ህዝባችን በተለይም ወጣቱ ከአመራሩ ጋር እጅና ጓንት ነው አብሮ መስራት አለበት፣ መናበብ አለበት፣ ተቀራርቦ መስራት አለበት። አመራሩ ደግሞ ህዝቡን አደራጅ ማግባባት በቂ ግንዛቤ መስጠት አለ። የጸጥታ ኃይላችን የግል ባለብረት የከተማችን ጓዳ ጎድጓዳና የከተማችን ዙሪያ መጠበቅ አለበት። ሙሉ stand by ስራው ነው። ታጥቆ የሚመጣን ጠላት ታጥቀህ ለመጠበቅ ነው የምትመክተው። ምሽግ ቆፍራል። አበባ ይዘህ አይደለም፣ ለቲማቲም አይደለም። በዚህ ደረጃ ስለዚህ በዚህ ዘመን ያኔና የእሱ ተቀጽላ እንዳዋርዱ ጠንካራ መሆን አለብን። ሆድና ጊዜ ጥቅም ይደልነን አይገባም። መዋቅራችንን ሁላችንም ሁላችንም ታማኝ ነው የዓላማ ጽናት ሊኖረን ይገባል። እዚህ ደግሞ ጥሩ ጥሩ አመራሮች አሉ። ከሚያስገዳቸው በከተማችንም ጥሩ ጥሩ አመራሮች አሉ። ኃላፊነታችን በአግባቡ መጡ ምርጥ ምርጥ የጸጥታ ኃይሎች አሉ። ምርጥ ምርጥ የፓርቲ አባላት አሉ። ምርጥ ምርጥ ወጣቶች አሉ። ሀገር ተቆርቋሪ የሆነ ህዝብ አለ። ይህን ይዘን ደግሞ ማንወጣ መደማመጥ ነው ከኛ የሚጠበቅ። ነው ወደ ተግባር ለመግባት አንቸገር። ይህን ካደረግን ድላችን ሩቅ ሳይሆን ቅርብ ይሆናል። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ድል ለአማራ ሕዝብ፣ ድል ለሰራዊታችን፣ ሞት ለወያኔ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።